tidak reaction Dan juga requestan dari para teman-teman sekalian di Instagram Banyak yang belum saya lihat Nah di sini adalah salah satunya guys Iaitu mayat isteri bangun bila dengar suami nak kahwin lagi Okey Ini kalau dilihat dari tajuknya Mayat istri bangun Jadi istrinya sudah meninggal tapi bangun kembali Gara-gara suami bilang mau menikah lagi guys Oke, langsung saja guys, saya sudah penasaran ini daripada Zaswan Halim Studio. Langsung saja kita upload videonya guys. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya kepada Zaswan Halim Studio. Let's go. Uh, bagi penawar untuk isteri yang garang sokmo. Pantang buat salah sikit, marah sokmo. Penat molek dah kita sabar. Ah uh, ni rupanya yang sebenarnya bukan masalah mu bini aku gitu juga neh <laughs> bila sebut orang perempuan memang dia gitu neh orang perempuan memang dia dia kita nampak dia tak gerak lembek eh tapi kalau dia mengamuk eh jangan baik mu lari tu tak ada bini kau tu tak dia pesan gitu ha dah no, tu depan sekali duduk faham tak ha sama je kita tanya orang di Perlis tanya orang di Johor tanya di Selangor apa memang gitu sebab saat ni lah dia ya kita nampak dia lembek orang lelaki menang kot lain di luar rumah serma lelaki-lelaki adalah juara 100 meter lelaki menang ha tak 400 meter lelaki menang nak lomba basikal lelaki menang lopak tinggi lelaki menang lopak galoh lelaki menang lopak jauh lelaki menang lopak kijang lelaki menang benda ni akak semi orang lelaki gagah lomba renang orang lelaki terjun papan anjar lelaki mandak hoki menang lelaki bola balik awal puang Nah, akak berat dia patut tu biar kecil rupa akak. Faham? Di mana rupa menang? Allah itu adil di rumah. Nampak? Ha, di rumah dia lah pula. Neh. Ha, cuma bab tu lah Nabi eh bak mari pada kita baca macam hadis. Jangan kita lawang suami. Jangan tekeng suami. Jangan tinggi suara suami. Jangan wak masang ke suami nak tanya-tanya molek suami dah habis cakap dak dia potong lain suami kita dia besar pada sotang sotang kata keluar kejap pergi jumpa sotang suami kata tak boleh keluar harang dia keluar betul tak agung kata pergi keluar kejap suami kata tak boleh keluar keluar setiap langkah satu dosa besar lagi di padang suamimu lah surgamu pada tubuh badan suamimu lah neraka nah ha, tapi berlaku sebaliknya ramai juga deraka pasal apa? dia backing kerana dia ada satu alat iaitu lidah ha, lidah ni bisa daripada natang-natang lain dia nah, lidah bisa ke dia? pasal apa lidah bisa? lidah power pasal lidah tidak bertulang nah, ha, natang apa pun kalau jenis lembek bahaya Ulo laut kelak kelak kelak kelak kelek ulo lauk belang pendek. Mana? Ha, Pak pegang dah dah <laughs> apa rumah tahlil dah. Atang utu tahlil dah. La ilaha <laughs> illallah. Tahlil dah atang utu. Allah. Biru je gagang utu. Tak. Ha. Ulo terdung selen cek dalam rupuk biru tu. Tok bila mari nak bang subuh jerit atas tekak lapuk biar <laughs> ha, tak keting. Mana? Dah lepas mayang subuh kapang mayang. Mana? Ha, Jangan main tapi kalau benda kerah tak rok macam orang lelaki orang lelaki ni kura kura kaji yang kita naik bank pagi-pagi yang lalu kat parit dia duduk nitah kura kat pinggir parit aja eh, ya. nitah kita pun lenyek atas belakang degu kura tu aja natang ni tak tengok dah kau orang faham tak dak apuh kura gagah tapi ada kura ketik orang ada aja tengok muka depan tiga laki-laki dikejarkan ke hospital diketik kura-kura ada ada nampak Hak ramai ketik dulu tu apa? Ula tu. Kita kura. Dia bisa je. Ha tak? Kita perang, perang, perang, perang, perang. Awak ni ni, saya suami awak tak dengar. Tok guru tu duk ngajar dari muda tu duk ngajar tak dengar ke? Lawan suami itu neraka. Lawan suami itu derhaka. Lawan suami itu derhaka. Derhaka itu neraka. Tak wajib lagi awak dapat nafkah harian daripada saya. Neraka ni awak tahu. Api neraka. Dia jawab, dah habis orang okay, lah masuk syurga kita jeng terus dia jawab gitu tahu tak habis kita tak baca <laughs> dia jawab sepatah kita jeng tu lah ya. mulut dia bisa tak bunyi kuat ular kedua selur selur faham tak pek itu lah atas keting <laughs> faham dia pun jalan balik nak selok kawan tu tat tat tat tat tat nah ha ha jadi kalau rapang yang backing-backing gini kadang-kadang lawan dia pendek. Orang puang, kita tengok masa ni suka kita. Masa ni dia suka kita. Bini kita. Ha? Masa ni? Masa WBT. Ha. WBT tak akan. Okay. Eh? Tahu tak? Dia lawang-lawang. Mek, sekatu. Oh, ah, Terima kasih, bang. Habis lah. Jadi kena siap duit banyak kan kalau binti bini pakai. Nah, Ha, cuma khabar lepas awak tak baiklah. Janganlah pakai. Walaupun kita tengok bila suami kita ngalah Jangan bila kita nampak kita menang kita rasa sombong jangan. Allah melihat kita. Betul. Ha, ha. tapi gitulah rupanya nafsu dia kuat. Nafsu dia memang kuat. Bukan kuat hak belanja, hak bagian tu saja, hak bagian lawan suami pun kuat. Neh, kalau kita tengok mak kita dengan ayah kita hak mana jahat mulut? Ayah ke mak? Mak kita jahat mulut. Kita tanya orang Johor mak juga. Tanya orang Perak mak juga. Tok dengan tok puang kita, tok ki kita hak mana jahat mulut? duk gitu toki tak bunyi toki mulut toki ada dengar ada bawah toki tak bunyi petang-petang bunyi huh, huh, ambak lembu faham tak ha, lah. <laughs> Tok tu atau moh ni macam murah gila. Faham tak? Ha dah. Ha, jadi batu kita jadi bengang. Nah, ha, ne. Jadi dia takut waktu lah, ne ne? kalau kita ayat Quran tak takut mengatakan hadis tak takut benda dia takut poligami nampak ah. awak awak kalau lawang saya sangat awak duduk backing dengan saya saya terpaksa kahwin seorang lagi hot dog backing ha, baru jadi molek dia ha, dia lagi gurah tu jangan main apa kalau nikah seorang lagi jangan main oh mati dah tengah baca yasin bangun cengok faham tak <laughs> ha, jangan main kalau bak nikah seorang lagi dia marah sungguh payah nak cari hot redor Betul tak? Eh jangan main rapang. Dia orang mati dah. Tutup orang kain mati Mari tu Imam, tu Bila, tu Siok, JKK duduk mengaji asing. Ah. Nak? Suami si mati tu duduk tepi dapur. Mana? JKK <laughs> kata, sabar. Sabar, sabar lah. Nak buat apa? Nak tu hai kasih ke dia. Tak ada orang tu kan? Tak ada orang, tak ada orang dah benak nanuk nasi ha, <laughs> ah, nampak jadi TKK kita tak apa lah boleh nikah semua lah bangun mayat apa? Ah, bangun congok tembok lagi habis tu Tok Imam <laughs> nah, ha, ni dah puang, eh Ha, jadi kalau gitu baru dia jadi molek. Wallahu alam. Oke okay, guys, sudah selesai videonya sampai segitunya ya guys ya. Jadi ya Allah, saking gitu kan. <laughs> Saking takutnya gitu kan Mati hidup lagi guys Ya Allah Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Ah, ada yang komen di sini guys 3 jam ceramah macam ni pun takkan lari Terbaik Wah, Memang betul lah kalau kita dengarkan ceramah daripada Ustaz Azhar Idrus ni 1 jam pun tak terasa guys Betul Memang best sangat lah ceramah beliau ni Memang cara penyampaian beliau dalam istilahnya ah, Menjawab pertanyaan dan juga pokok pembahasan Beliau ini Masya Allah jadi faham ya kan macam mana agar supaya jemaah tu tak bosan macam mana jemaah itu akan senang ketika mendengarkan ceramah ataupun nasihat daripada Ustaz Azhar Idrus ini ya kan Okay, konten yang bermanfaat Okay, lucu juga Stay positif, betul Semua ketawa, ceramah terbaik Nampak penonton happy Salam positif Yelah, kita pun dah dah, dah kelakar Daripada awal-awal lah Macam tu kan Kita tengok video tu Daripada Ustaz Azhar Idrus Okay lah, pasti ada lawak Macam tu kan ah, Dan uh, pelajaran ataupun apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus tu memang betul lah kan uh, Kalau kita tu suami kan tak sama dengan isteri Kalau isteri tu dia berbisa lidah dia, perkataan dia tu memang berbisa macam tu lah Tapi kembali lagi ya kan Uh, surga dan neraka seorang isteri tu daripada suami ya kan jadi memanglah <laughs> Dekat luar kita okey lah kan ha, Macam suami tu ha, Boleh lah ini boleh lah ah, Ni boleh lah Tapi kalau kat rumah tu memang ha, Ketua ataupun kepala dia tu memang isteri lah Sebab apa? Kita tinggalkan rumah kita Kita bekerja macam tu kan Isteri yang uruskan semua macam tu, ha, macam tu kan Merawat anak lah Bagi makan anak dan semuanya ha, Macam tu Jadi memang kehidupan kita yang sebenarnya macam tu kan ha, Tapi yang terpenting adalah dalam kehidupan ini kita tu ha, Suami kena bertanggungjawab kepada isteri dan anak-anak eh kan Tapi ha, isteri ni kena patuh kepada suami sebab tu dia dalam hadis Nabi Muhammad SAW pun banyak-banyak menyampaikan jangan istilahnya memotong ataupun berbicara kasar berbicara lantang kepada suami adabnya kasih sayangnya kepada suami macam tu kan tak boleh bentak-bentak tak boleh cakap kerah-kerah lah dan lain sebagainya sebab apa tak boleh juga istilahnya membuat suami itu macam apa ya ah, sakit hati lah macam tu Nah itulah sebab apa kan kalau kita tengok banyak uh, sekarang ni kan dalam kehidupan kita pun orang-orang dah dah tak tak ambil indah uh, perkataan ataupun sabda Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan suami isteri macam tu. Begitu juga dengan anak-anak macam tu lah. Okay guys, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa guys ya, tetap semangat dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu Taala, ya kan beribadah kepada Allah Subhanahu Taala, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang dan ingat guys ya perbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan dan sebentar lagi guys kita menuju ke bulan Ramadan semoga kita diberi umur panjang boleh sampai ke bulan Ramadan tahun ini dan juga tahun depannya lagi amin amin ya rabbal alamin oke itu saja video kali ini terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai saya pamit undur